había una muchacha dando saltos sobre la cuerda. Un canto de pájaros. El sol de la mañana muy acogedor. Un segundo después la chillona sirena y mucho polvo por doquier. Luego, nada.